तो तीनों ही स्थितियों में तीनों ही स्थितियों में at the time of admission at the time of retirement at the time of a death of a partner हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरतें रहेगी नेक्स्ट हमारा आता है इसी में for assigning the wealth tax on the death of the proprietors जब प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाती है जब प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाती है एकल स्वामित्व के अंदर तो उस कंडीशन में हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरतें होती है उसके बाद आता है in case of a partnership partnership की स्थिति में जो माने आपको स्थिति बताई है वहन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड जब नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं उस समय गुडविल की जरूरत होती है जब पुराने पार्टनर को रिटायरमेंट दी जाती है या रिटायरमेंट ले जाता है या पुराना पार्टनर की किसी वजह से डेथ हो जाती है मृत्यु हो जाती है उस समय हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको गुडविल में हिस्सा चाहिए होता है जब किसी भी तरह के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के बीच किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उस कंडीशन में गुडविल के वैल्यूएशन की हमें जरूरत होती है या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है क्लोज हो जाती है तो पार्टनर को दोबारा से अपने हिस्सों के वैल्यूएट करने के लिए गुडविल की हमें वैल्यूएशन की जरूरत होती है कंपनी जब बंद हो जाती है कंपनी का दूसरी कंपनी में मर्जर किया जाता है या दूसरी कंपनी के द्वारा अमेजमेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत रहेगी in case of a company company की स्थिति में भी सेम यही स्थिति आती है कि जब दूसरी कंपनी के द्वारा किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है या वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत रहेगी नेक्स्ट हमारा आता है when a company want to purchase a large block of share for acquiring controlling interest in the another company holding company यह सब्सिडरी कंपनी की स्थिति जहां आती है एक होल्डिंग कंपनी होती है दूसरी सब्सिडरी कंपनी होती है तो होल्डिंग कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के शेयरों को होल्ड करती है दूसरी कंपनी के शेयरों को परचेज करती है मोस्टली उसकी कंट्रोलिंग पावर को परचेज कर लेती है more than 55 percent more than 50 percent तो उस कंडीशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है when government take over the business government के द्वारा किसी पार्टिकुलर बिजनेस को परचेज किया जाता है पार्टिकुलर बिजनेस को टेक ओवर किया जाता है अधिग्रहण किया जाता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट भी उस पार्टिकुलर बिजनेस की गुडविल को वेल्यूएट करना चाहेगी कि कितनी गुडविल इसकी रहे उसके बाद है वह stock exchange quotation not being available या share have to be valued for taxation purpose such as a state duty और गिफ्ट टैक्स ई किसी तरह का शेयर अगर कंपनी इश्यू करती है और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली हमें नहीं पता होगी कि उस पार्टिकुलर शेयर की वैल्यू क्या चल रही है और वो शेयर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट किए जाते हैं या दूसरे व्यक्ति को दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में उनके ऊपर टैक्स कितना बनता है उस टैक्स के कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी हम गुडविल के आधार पर उन शेयरों की वैल्यू काउंट करेंगे कि उन शेयरों की वैल्यू क्या है तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है उसके बाद आता है method of valuation of goodwill goodwill के वैल्यूएशन के मेथड क्या क्या हैं सबसे पहला हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड इस मेथड के अंदर हमारे पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट दिए हुए होंगे उनको हम एवरेज निकालेंगे जितने सालों का प्रॉफिट दिया है उतने साल से डिवाइड कर दो मान लीजिए हमें पाँच साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो पाँच साल से डिवाइड कर दो पाँच से डिवाइड कर दो दस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो दस से डिवाइड कर दो आठ साल दिए हुए हैं तो आठ साल से डिवाइड कर दो नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे जब हम गुडविल का मूल्यांकन करेंगे तो फार्मूला हमारे पास रहेगा एवरेज प्रॉफिट गुणा में number of year in purchase ये हमारे पास मेथड के रूप में हमारे पास रहेगा एवरेज प्रॉफिट गुणा number of year in purchase कितने साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर कितने साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर हम गुडविल का मूल्य निकालना चाहते हैं वो एवरेज प्रॉफिट कहने का मतलब वो एवरेज प्रॉफिट आने वाले हमें दो साल तक मिलेगा तीन साल तक मिलेगा दस साल तक मिलेगा बीस साल तक मिलेगा कितने साल तक हम उस प्रॉफिट को कमाएंगे उस नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है इसी रिलेशन में लास्ट फोर ईयर का हमें प्रॉफिट दिया हुआ लास्ट फोर ईयर का एक लाख एक लाख पचास हज़ार दो लाख और उसके बाद है फिर पचास हज़ार तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी होगी जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं अगर प्रॉफिट हमारे लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है अगर प्रॉफिट हमारे लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो उस कंडीशन में आप एवरेज प्रॉफिट वैल्यूएशन की बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैल्यूएशन आप करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैल्यूएशन आप करोगे जब हमारे प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो उस कंडीशन में वेटेड एवरेज सुटेबल रहता है नॉर्मली एवरेज की बजाय यहाँ पे हमारे प्रॉफिट जो हैं वो स्टार्टिंग के तीन साल बढ़ रहे हैं अगले साल घट गए हैं यानी कि नो सर्टेन ट्रेंड किसी तरह का सर्टेन ट्रेंड हमारे पास नहीं है कि लगातार बढ़ रहे हो या लगातार घट रहे हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे टोटल प्रॉफिट निकालेंगे और उसको एवरेज कर लेंगे यहाँ टोटल प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करोगे एक लाख एक लाख पचास हज़ार दो लाख और ये हमारे पास है पचास हज़ार टोटल पाँच लाख रुपए प्रॉफिट बनेगा पाँच लाख को चार से डिवाइड कर दीजिए चार साल का प्रॉफिट है चार से डिवाइड करोगे एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा एक लाख पच्चीस हज़ार अब हमें ये देगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे कितने रहेंगे कितने सालों के ईयर परचेज के आधार पे हमें गुडविल का मूल्यांकन करना है तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसे इसमें दो दे, दे दो दे रखा है firm is estimated at two year purchase of two year purchase of the average profit देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ two year purchase of the average profit तो यहाँ पे दो से आप मल्टीप्लाई करोगे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल हमारी आ जाएगी दो लाख है पचास हजार रुपये वही एवरेज प्रॉफिट आ रहे यूज एज द बेस हम एवरेज प्रॉफिट को एक तरीके से बेस क्यों मानते हैं उसका रीज़न क्या है सबसे मेन रीज़न तो यही है कि हम ये मान के चलते हैं कि जितना एवरेज प्रॉफिट पिछले सालों का रहा है वही एवरेज प्रॉफिट हमारा आने वाले सालों में भी रहेगा सबसे मेन रीज़न यही होता है हम ये मान के चलते हैं कि जितना प्रॉफिट बिजनेस ने पीछे वाले सालों में कमाया है एवरेज प्रॉफिट जितना पीछे वाले सालों में कमाया है उतना एवरेज प्रॉफिट हम आने वाले सालों में भी कमाएंगे और उसी के आधार पर हम फिर गुडविल का मूल्यांकन करते हैं यही इसका मुख्य एक रीजन है उसके बाद आता है concept of number of year purchase वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले पाँच साल तक इस बिजनेस में हम काम करेंगे सात साल तक इस बिजनेस में काम करेंगे दस साल तक इस बिजनेस में काम करेंगे तो हम उससे कितना कमा लेंगे वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं अगर मान लीजिए हमें उस बिजनेस में आने वाले पाँच साल तक काम करना है तो हम पाँच साल का वैल्यूएशन करेंगे आने वाले सात साल तक हमें काम करना है उस बिजनेस में तो हो सकता है कि सात साल से उसको मल्टीप्लाई किया जाए वो हमारा एक तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करने का व्यू रहता है कि कितने सालों तक नॉर्मली हम उस बिजनेस में बना रहना चाहेंगे उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है in averaging past profit the trend of profit must be taken into account average निकालते वक्त हमें पिछले पाँच सालों का ट्रेंड हमें देखना है कि ट्रेंड हमारा क्या रहा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ट्रेंड हमारा लगातार इंक्रीजिंग का है या ट्रेंड हमारा लगातार डिक्रीजिंग का है तो उस कंडीशन में हम नॉर्मली वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वैल्यूएशन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे अगर कोई सर्टन ट्रेंड नहीं है तो उस कंडीशन में नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेट प्रदान करोगे वेटेड एवरेज निकालोगे डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो कैलकुलेट करोगे उसके आधार पे हम जो सबसे जिस इस साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा वेट आपको प्रदान करना है जिस साल में आपका सबसे कम प्रॉफिट है उसको कम वेट प्रदान और उसकी मल्टीप्लाई करके वेट से और फिर वेट से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल गुडविल के वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट सोलह सत्रह सत्रह अठारह अठारह उन्नीस उन्नीस बीस और बीस इक्कीस यहाँ पे वेटेड एवरेज निकाला गया है प्रॉफिट लगातार हमारे बढ़ते जा रहे हैं तीन लाख पाँच लाख पाँच लाख चालीस हज़ार सात लाख सॉरी छः लाख सत्रह हज़ार और आठ लाख लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो जिस साल में सबसे कम प्रॉफिट था उसको हमने सबसे कम वेट प्रदान किया एक जो उसके बाद सबसे ज़्यादा था उसको हमने दो वेट प्रदान कर दिया जो उसके बाद ज़्यादा था उसको हमने तीन वेट प्रदान कर दिया इस तरीके से वेट हमने प्रदान कर दिए वेट प्रदान करने के बाद वेट की और प्रॉफिट की मल्टीप्लाई आप करोगे वेट प्रदान करने के बाद वेट की और प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करोगे तीन लाख की एक के साथ मल्टीप्लाई किया तीन लाख पांच की दो के साथ मल्टीप्लाई किया दस लाख पांच लाख चालीस हज़ार की तीन के साथ मल्टीप्लाई किया सोलह लाख बीस हज़ार छह लाख सत्रह हज़ार की चार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे छब्बीस लाख अस्सी हज़ार और आठ की अगर पांच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा चालीस लाख इस टोटल प्रोडक्ट की हमें मल्टी सबमिशन करना है इन टोटल का हमें इनका सबमिशन करना है सबको जोड़ना है जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल जोड़ आता है छियानवे लाख छियानवे लाख लाख को आप टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करोगे छियानवे लाख को आप टोटल ऑफ वेट वेट का टोटल हमारे पास बनेगा पाँच और छः पांच से चार नौ नौ और तीन बारह बारह और तीन सोलह सॉरी बारह और तीन पंद्रह पंद्रह से आप इसको डिवाइड करोगे एवरेज वेटेड एवरेज हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा छह लाख चालीस हज़ार छह लाख चालीस हज़ार हमारे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट रहेगा अगर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो उसके बाद आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और average adjusted average past profit कई बार सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी होती हैं जिसमें किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें हुआ होता है किसी पार्टिकुलर ईयर में हो सकता है कि हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ हो या किसी पार्टिकुलर ईयर में हो सकता है कि अभी हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ हो तो उस कंडीशन में जितना भी एवरेज एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस हमारा है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट में पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर ईयर का जैसे किसी पार्टिकुलर ईयर में मान लीजिए हमारा लॉस है पचास हज़ार रुपये का एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस पचास हज़ार रुपये का है तो हमें वो लॉस वापस ऐड करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट है तो वो हमें लेस कर देना है एबनॉर्मल लॉस है हमें उसको ऐड कर देना है एबनॉर्मल प्रॉफिट है हमें उसको उस पार्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर देना है उस प्रॉफिट को हम नाम देंगे actual adjusted profit actual adjusted profit जो एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसको एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हम कंसिडर करेंगे ना कि नॉर्मल जो प्रॉफिट जो बुक वैल्यू हमें प्रॉफिट दे रखी है उसको हम कंसिडर करेंगे नॉर्मली एडजस्टेड प्रॉफिट को ही हमें एक तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कंसीडर करेंगे उसी को सम में जोड़ा जाएगा और उसी के बेस पे एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं जो एबनॉर्मल गेन हो सकता है एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है operating expenses expected to be incurred in futures कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें फ्यूचर में भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में चुकाने पड़ेंगे तो वो हमें वापस से प्रॉफिट में से लेस करने पड़ेंगे ये ध्यान रखना है तो ये कुछ ऐसे टर्म दिए हुए हैं जो हमारे प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जब भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आता है limitation of average profit method इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है सबसे पहला ये देता है no concrete base of the selecting the number of past year पिछले कितने सालों का हम एवरेज कैलकुलेट करें कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई सर्टन क्राइटेरिया नहीं है कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि पिछले पाँच सालों का क्रिएट किया जाएगा पिछले दस सालों का एवरेज दिया जाएगा पिछले बीस सालों का एवरेज दिया जाएगा कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है अलग अलग वैल्यूएटर जो होंगे वो अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन करें उसके बाद आता है number of year of purchase of profit are based on estimate जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो भी हमारा एस्टिमेटेड ही होता है उसको भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने सालों तक है कितने सालों को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज मानेंगे दो साल का कंसीडर किया जाएगा या पाँच साल का कंसीडर किया जाएगा या सात साल का कंसीडर किया जाएगा वो भी हमारा एक एजेंशन बेस के ऊपर है वो भी हमारा एक जजमेंट बेस के ऊपर है जजमेंट बेस के ऊपर हम उसको एक तरीके से एस्टिमेट करते हैं उसके बाद आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर व्यवसाय में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है कितनी कैपिटल इंप्लॉयड है वो इग्नोर कर दी जाती है केवल और केवल प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं पूंजी कितनी लगी हुई है कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट तो हम ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग हमने पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगा रखी हो या ये हो सकता है कि पूंजी तो हमने बहुत ज़्यादा लगा रखी है लेकिन वैल्यू प्रॉफिट की जो है वो बहुत कम है तो उस कंडीशन में जो कैपिटल इंप्लॉयड है उसको हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं केवल और केवल प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का मूल्यांकन करते हैं जो कि एक एथेंटिक चीज नहीं है उसके बाद है super profit are ignore super profit को भी इग्नोर किया जाता है कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरे बिजनेस की कंपैरिजन में नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरे बिजनेस कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं कितना कम कमा रहे हैं उस चीज़ को भी इस मेथड में कंसिडर नहीं किया जाता कुछ इलिस्ट्रेशन है जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर वन दे रखी है the profit and loss account of X disclose the following result profit 2019 का दे रखा है एक लाख बीस का दे रखा है दो लाख इक्कीस का दे रखा है एक लाख है सत्रह हज़ार नो सर्टन ट्रेंड किसी तरह का लगातार कोई ट्रेंड नहीं है ना तो लगातार बढ़ रहा है ना लगातार घट रहा है तो एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे X intended to sell the business to Y X जो वो बिजनेस को वाई को बेचना चाह रहा है ascertain the amount of goodwill after taking it to consideration the following factor नीचे जो कुछ फैक्टर दिए हुए हैं इनको कंसिडर करने के बाद ही हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है profit of 2019 include a speculative profit of rate twenty thousand आकस्मिक इनकम है बीस हज़ार रुपये की इसको हमें लेस कर देना है क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होगी हो सकता है कि हो जाए लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये फ्यूचर में नहीं होगी तो बीस हज़ार रुपये की जो स्पेकुलेटिव इनकम है उसको हम लेस कर देंगे एक लाख रुपये के प्रॉफिट में से 2020 का प्रॉफिट जो है वो reduced by thirty thousand due to loss by fire abnormal loss है तीस हज़ार रुपये का लॉस लॉस बाई फायर इसको हमें क्या कर देना है वापिस ऐड कर देना इसकी वजह से प्रॉफिट हमारे कम हुए हैं तो तीस हज़ार रुपये ये वापिस ऐड कर दिए जाएंगे 2020 के profit the properties were not insured and it was thought prudent to insure the business in future the premium was estimated at 4000 पर एन हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया गया था और बिजनेसमैन ये चाहता है कि फ्यूचर में हमें अपनी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस करवाना है उसको इंश्योर करवाना है तो उस कंडीशन में हमें चार हजार रुपए एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा तो नॉर्मली जो भी एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा उस एवरेज प्रॉफिट में से क्योंकि ये आगे का आने वाले सालों के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से चार हजार रुपए के प्रीमियम जो होंगे वो कम कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से चार हजार रुपये जो होंगे वो कम कर दिए जाएंगे the existing tendency contrast contract has explain and Y will have to pay per 2000 per month in place of a two 1200 per month जो वाई को फ्यूचर में पे किए जाएंगे वो दो हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से पे किए जाएंगे कितने की बजाय बारह सौ की बजाय पर मंथ बारह सौ की बजाय हमें कितने की पे करने पड़ेंगे दो हज़ार रुपये पर मंथ पे करने पड़ेंगे कितने रुपए इंक्रीज हो गए आठ सौ रुपये पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज हो गए पूरे साल का अगर काउंट करें तो कितना हो गया बारह आठ छियानवे सौ रुपये छियानवे सौ रुपये हमारे और लेस हो जाएंगे एवरेज प्रॉफिट में से क्योंकि ये हमें अब 1200 की जगह पे कितने पे करने पड़ रहे हैं पर मंथ के हिसाब से दो हज़ार रुपये पे करने पड़ रहे हैं तो पर मंथ के हिसाब से हमारे खर्चे कितने इंक्रीज हो गए छियानवे सौ रुपये खर्चे इंक्रीज हो गए छियानवे सौ रुपये खर्चे इंक्रीज हो गए वो छियानवे सौ रुपये एवरेज प्रॉफिट में से आप लेस करोगे Y will not need to sell of X a manager manager is paid a salary of of at three thousand Y को अब मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है एक्स पे जो मैनेजर के रूप में तीन हजार रुपये सैलरी लेता था वो अब सैलरी उसको नहीं दी जाएगी एक्स को नहीं दी जाएगी तो इस कंडीशन में he will supervise the business himself वो बिजनेस को खुद सुपरवाइज करेगा at present he is serving in a private company at a salary of rate a four thousand per M इस समय वो चार हज़ार रुपये में दूसरी कंपनी में सैलरी के लेके काम कर रहा है तो ये देखिए तीन हज़ार रुपये तो ये हमारे कम हो जाएंगे एक तरीके से तीन हज़ार रुपये जो एक्स को हमें नहीं देने हैं वो हमारे कम हो जाएंगे टोटल अगर पर मंथ के हिसाब से काउंट करें तो टोटल हमारा कितने कम हो गए बारह या छत्तीस हज़ार छत्तीस हज़ार रुपये हमारे कम हो गए सॉरी बढ़ गए एक्स को मैनेजर के रूप में है जो सैलरी दी जाती थी वो हमें नहीं देनी पड़ेगी तो छत्तीस हज़ार रुपये हमारे ये इंक्रीज हो गए लेकिन दूसरी तरफ वाई जो है वो चार हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से अपने सुपरविजन चार्जेस के लॉस कर रहा है हो रहा है तो उसका कंपनसेशन पे करने के लिए हमारे प्रॉफिट जो होंगे वो बारह जो कि अड़तालीस हज़ार रुपये से बारह सौ के अट्ठाईस हज़ार रुपये से हमारे प्रॉफिट हमें कम करने पड़ेंगे क्योंकि वो खर्चा वो सारे का सारा इसी प्रॉफिट में से निकालेगा वाई का रेमुनरेशन जो होगा वो एवरेज प्रॉफिट में से हमें लेस करना पड़ेगा तो अड़तालीस हज़ार रुपये रेमुनरेशन जो होगा वो हमें लेस करना है बारह या छत्तीस हज़ार रुपये जो होंगे वो हमें ऐड करने हैं इसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो एवरेज प्रॉफिट हमारा गुडविल के लिए वेल्यूएट किया जाएगा एक लाख चौंतीस हज़ार चार सौ रुपये का गुडविल की रूप में हमें इसको वेल्यूएट करेंगे एक लाख चौंतीस हज़ार चार सौ को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो हमारा प्रॉफिट या गुड सॉरी हमारी गुडविल जो होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी तो ये आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड आज के लिए इतना ही आगे का कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो किसी तरह की किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो नहीं है सर